بصل وبيضه وطماطه بصل وبيضه وطماطه بصل وطويل ها نسيته خرب حظي اي والله صار شي رجعني استنى نرجع خرب حظي اي والله خرب حظي نمشي حبيبي نمشي هاي هاي هاي هاي هذا ما هو هذا Cat.